No niin, tänään ollaan taas vuoden vanhempia ja nyt on jopa mikkikin päällä. Äh, ennen kuin kysytte, 42 vuotta. Sen verran on tullut ikää, sen verran on tullut, oltua, äh, tullut pela- pelailtua. Ensimmäiset tietokonepelit mä oon ehkä ollut noin seitsemän, ehkä kuusi, no, noin seitsemän vuotta kun on tietokoneella päässyt pelaamaan. Että niin, niin sen verran kohtuullisen pitkään tullut pelattua. Nyt kuitenkin meillä on tässä Detroit Became Human peli, Tämä on, seuraa kolmea Androidia. Eli Androidit on kehitetty ja niitähän myydään joka talouteen. Okay. Eli eräänlaista nyky, nykyaikaista orjuutta. Ja tämä on ilmeisesti aika provosoiva peli. herättää moraalista, moraalista närää varmasti kaikissa. Oikein hyvä juttu. Mennään, mennään eteenpäin mä yritän annotoida tässä kommentoida samalla, mutta, mutta niin, niin, jos on, jos on idea, ideaa, omia mielipiteitä, niin toki saa ja kannattaakin striimaajalle kertoa. Mieluummin, ää, ähm, jos olette pelanneet, älkää spoilatko, kiitos. Sen lisäksi, jos katsotte tätä YouTubessa, muistakaa tykätä tai liittyä kanavalle tai sekä että, koska muuten YouTube-algoritmit unohtaa mun olemassaolon hyvin, hyvin yksinkertaisesti näin. kahdeksan eli lähitulevaisuus. Androidi. Kaikki tietävät kuka on Androidi. Okei, okay, on aika taitava. Ja terve Kasiretillekin. 800. Negotiator on site. Negotiator on site. Mä sitten lähden tähän näin ihan, ihan täysin sokkona. Please, please, you gotta save my little girl. Liian vaarallinen tilanne ei voi ihmistä pistää. Aa, mä voin pysäyttää oikealla hiirenapilla tän peli. Siisti. Captain Al, My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Karhuryhmälle apua. already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know if it's been behaving strangely before this? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen, saving that kid is all so either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Ei, edelleen tää 8 prosenttia. Black Hawk 355. pääsee hiirellä pystyy kattoon tota. Tässä kai ole. Aa, tossa tota mä en meidän huomata. Okay, niin. Vähän niinku kyberpunkissa tää sellainen näköjään. Tai se on ampunut vanhemmat. Tää on vähän tää hiiren liikuttaminen samalla tavalla kuin mikä se oli se yksi peli. Heavy Rain. löytyy sen nimikin. prosenttia. Heittäisinkö noppaa vielä? En välttämättä tuolla luvulla. Seikkailupeli kaikki, kaikki on otettava mukaan. Ahaa, se pelastaa kalan. an Android. saa tietää sen, että mikä se on. any closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Go, go, go! Hi, Daniel! My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Uh-oh. know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I loved them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. itsensä vuoteen. Flowchartti. näistä tulee. Tämä oli yksi vaihtoehto. Se, jos olisi päässyt tarpeeksi lähelle, niin olisi voinut tehdä jotain muuta. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. Oh. And handles the kids' home elementary school. Good afternoon. Can I help? Wow. Please, we're looking for Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range. 7,900. Hmm does absolutely all the work around the house. Painting, plumbing, gardening, repairs. Android. It switches to surveillance mode and contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Excuse me, how much is that one over there? The MP800 is slightly more expensive, but it has many other functions. come along, and we're good. Ei osteta savuhälytintä, Androidi. There it is was a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? <clears throat> the car hit it. Stupid accident. Ah, I see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. Hmm. I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Hmm. Detroit, Android City. Ilmasta orjatyövoimaa. Tai no, sähköä noita taas syödä. jatketaan tästä. No niin, mennään sitten niinku pöksyt hakkimaan. kepsi. Tämä on tietysti ongelma, että niin Androidia on näin paljon, niin, niin ei tarvii enää ihmisiä Identification verified. Here is your order number 847. That will be 63.99. Please confirm payment. Payment confirmed. Transaction complete. vanhassa seikkailupeleissä. stunt-näyttelyä kitaretaan käyttää Androideja tässä tulevaisuudessa. Where the fuck you going, Tin Can? Hmm? Faster. I'm kidding. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Yeah. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. out. Yeah, waste it. Do it! Alright. It's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. If you damage it, I'm gonna have to find you. You can take your job next. let will see how you like it. Okay. Let's go. Run along. tietysti. Jaha, Androidit tietysti on pussin takaosassa. Niinpä tietysti. Amerikan kulttuuriin eräänlaisia nyviitteitä. täällä olisi ollut muita tämmöisiä näin, mitä olisi voinut tapahtua. Niin, niin tää, nämäkin olisi voinut ohittaa tietysti. Public, public opinion. Kuitenkin 4 prosentin mahdollisuus coming. Ei ole mikään ihan kovin prima näköinen asunto. You've been gone for two weeks, so the place is a mess. Aha, niinpä tietysti. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. hirveä huushollaama. Ja. Alkoholia kulunut huomattavasti. Maybe. Depends on what you need. Pizzaa pari viikkoa. Yeah, yeah. I can get that. Yeah, yeah. I'll bring it tomorrow. Yeah, same place. You know, you know where. Aika paljon se on juonut kyllä. TV on. Televisiokin toimii ääni, ääniohjauksena. Uh mhm. -huh. Laskuja on ja luottokorttia on liikaa käytetty. Mä tykkään ehkä tästä takana kulkevasta kamerasta enemmän. Android Band. Amerikan lippu. Niinpä tietysti. Mm, Okei. Okay. Kun on ERP-järjestelmä, kun Androidi voi tilata niin kuin heti. Aa, se vetää jotain. pilvi auttaa kyllä kipuihin, että se on kyllä saatetaan tulevaisuudessa määrätä Suomessakin kipuihin. Aren't you going to school today? It's not very nice out. You might catch cold. I could get you a sweater if you want. Tänään, tänään äidille on tapahtunut vähän jännältä. Red Eyes. Ei ollutkaan mikään kannabista, vaan tapo. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. Okei, okay, tää on huumeiden käyttö. You just stay the fuck out of my business. Unless you wanna piss me off. You wanna piss me off? No, Todd. Jaha, tämmönen isäntä. tämä on aikaisemminkin ollut väkivaltainen. Todennäköisesti manuaalistikin onnistuu tää tiskien peseminen Androidilta. Ilmointi kattaa tämä. Ne Androidit täytyisi kyllä olla yllättävän halvalla tehty, jotta, jotta niin, niin, niitä voitaisiin tavalliseen käyttöön ihmisille antaa. Androidi hymyilee. Epäilen, että näissä kaikissa Androidissa on se toimintavirhe, että ne alkaa tuntea tunteita. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. se tietenkään avaa sitä, kun käskettiin vaan tuomaan niinku kylmä olut. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. hyvin niin kuin Heavy Rain. Tarinankerronta ja, ja niin kuin nämä tehtävät. Ne lisää laskuja. hakee tietoja. Millaista toinaa? 225,000 jobs were lost from the U.S. economy in October, according to the Department of Labor, bringing the unemployment figure up to 37.3. Aika paljon. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president again praised CyberLife's role in the exceptional performance of the U.S. economy. She further announced the Department of Defense will acquire 200,000. Aha. Androidia sotilaaksi. Ilmeisesti Asimovin säännöt on... Onpas se vetänyt viinaa. Nyt alkaa huolestuttaa. Kyllä tää melkoinen alkoholisti. Tai sekakäyttäjä on. liikkeessä. Voi kun hyvä. Jaa, se tietysti. Lääkkeet ja ase samaan laatikkoon. Tää oli tässä. Watch it. Jaha. Onpas mukava tyyppi. Jaha, sitä ei sentään näytetä. Työ, josta Androidikaan ei näköjään tykkää. just want to tidy up your room a little. I only need two minutes. Is that okay, Alice? Alice in Wonderland. Of course. Liisa have a vielä neutraaliilta. paikka. Ah, molempia hiirennappeja piti painaa. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it? What about your mother? Will she be home soon? <laughs> hey, tu You're very quiet. I hope I don't scare you. Uh-huh. boksin avaimi. Lähti lakittamaan peli jostain syystä. kovaakin väkivaltaa käyttänyt. Ja punaista on ohimossa. Väkivaltainen isä. Voi kun kiva juttu. ilmeisesti huomioliivit. Tarkoituksella. What are you doing? Uh, I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife. Jaha. Uh-huh. Huh? Fucking loser. Vai vaimo ja a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! Lääkkeet voi aiheuttaa ilmeisesti jonkinlaista. God. What am I doing? I'm sorry, honey. Jos toi on mennyt väliin tuollaisessa tilanteessa, niin you know I love you, don't you? You know I love you.